الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك جماعة السلام عليكم to barka mu da saduwa a wannan bigire mai albarka sana irin wannan rana ta litinin kamar yadda aka saba don gabatar da karatun littafin mai albarka sunan jarumi a yau muna 26 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yake ya daidai da 28 ga watan biyu a da sa'ayi da 2022 sannan wannan shi ne darasinmu na shidda a wannan littafi da iko na Allah da kudura ta Allah sannan za mu tashi a kan babe na shidda a kan hadisi na ɗari afon a kan hadisi na 31 hadisi na 31 insha Allah saboda haka muna roƙo Allah kuke sarki mana jagoranci kuma kamar yadda kullum ake faɗi ilmi yana da wahala kwarai da gaske samun kuɗi ainihin woba woba a kan shi da neman ilimi ko shi yasa malaman usul suke ce al'ilmu lahu ra'ik ilimi iya da hanyoyi da yawa wanda ake biya same shi akwai a sabar, akwai a takawa, akwai a azuhudu wannan matakai ne na samun ilimi kaɗan daga cikin wake nan akwai ɗaukar haƙuri sannan kuma akwai tsoron Allah sannan kuma akwai tsantsanin abin da za ka ci ka gaba waɗannan abubuwan to za ka hanyar fahimta ta zo da sauƙi amma in ya zamanto babu ɗaukar haƙuri ko da fahimta fa to za ka same shi amma ba zai wadatar da kai ba haƙuri ka daure kamar yadda ɗalibai suke nuna hanyoyi da dama na jimriya kaga a cikin neman ilimi akwai jin yunwa jin yunwa na baka haƙuri ka ce kai wallahi da yunwa ta dame ni ba zan iya ba sai ka fasa akwai abu da dama wanda sai ka gaba da haƙuri za ka iya cimma samun ilimi sannan kuma akwai abin da ake ta mai tsoron Allah Allah ce wata kullaha wa kuma Allah wallahu bi kulle shay'in ne. ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku kaga idan wani ya ce ba malam ina so ka bani asiri na karatu da farko ka ce mai to ko na baka asiri ba sai ka gaba da tsoron Allah ko da da asirin to dole sai tsoron Allah dan Allah ya ce wata kullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku ko shakka babu idan mutum yana da tsoron Allah fahimta za ta zo biya cikin sauki to kuma kaga cikin tsoron Allah sai a samu azudu gudun duniya to amma su wannan abu ne wanda da dama za ka iya samun mutum zai sannan kuma akwai abin da ake ce mai tsoron Allah Allah ce wata kullaha wa kuma Allah wallahu bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku kaga idan wani ya ce ba malam ina so ka bani asiri na karatu da farko ka ce mai to ko na baka asiri ba sai ka gaba da tsoron Allah ko da da asirin to dole ne tsoron Allah ba don Allah ce wata kullaha wa kuma la ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku ko shakka ku idan mutum yana da tsoron Allah fahimta za ta zo a cikin sauki to kuma gaga cikin tsoron Allah sai a samu azudu gudun duniya to a duka su na abu ne wanda da dama za ka iya samun mutum zai iya lezabtawa kan shi tsoron Allah to amma ga haƙurin nan haƙurin nan shi yasa bahaushe ce haƙuri gadon annabawa Hakurin nan ka daure gaskiya iya da wahala ƙwarai da gaske kuma idan ya samu to ko shakka babu an samu ɗaukakar duniya da lahira shi yasa wani babban malami yake cewa ra'aytul ilma sahibuhu sharifun wa in waladatu aba'un li'amu yace ni wa ina ga ma'abucin ilimi iya ɗaukaka ra'aytul ilma sahibuhu sharifun ni ina ga ma'abucin ilimi iya da wata ɗaukaka ya ce wa in waladatu baun li'am ko da iyayen da suka haife shi wulakantattu ne ko da iyayen kaskantattu ne yanzu in yi zan malam to daraja ta samu har iyaya? inda da can uwayen sun zama ba kowa ba ne zuwa cikin gari to da an ce ɗansu ya zan malam za ka iyayen ba sun ƙara wata martaba kaga dole ne ke da wa'ai haƙuri dole ne a yi haƙuri yanzu mai ta'alimin bilitayin ta'alimin muta'allim ya yi waɗansu baitutuka masu muhimmanci dangane da neman ilimi yana cewa A lalata na lullu ilma illa bi sittatin سأنبيك عن مجموعها ببيان زكاء وحرص واستكبار وبركة وإرشاد أستاذ وطول زمان kaga abu guda shidda ne wani wani dukansu matakai ne na samun ilimi sai dai idan ka auna daga ciki sai kaga a shidda nan da wuya za ka samu kanka a cikin biyu a cikin biyu ka ga biyun nan dai gaba ɗaya ka san kawai ka ci kwallo a su ya ce ala ya ce ku saura wannan kamar abin da bishiyar da yake kamar abin da mai ɗan kira yake ce ala ku saura la ta nadar ilma ba za ka samu ba ilmi illa bi sai ta sai da abu shidda abu shidda ne abu shidda haka in ka hada sai ka samu ilmi ya ce samun bika da sannu zan baka labari an maje mu'iha da taron waɗannan abu zan hada masu a guri guda bai bayani kuma da bayani dai ba ɗaya sai ce zarkawun na farko kaifin hankali abinda ake wani kaga kana ganewa ware shi ake da bai kaifin hankali dai da aitayin bayani aitayin bayani amma baka iya gane abin da ake nufi kaga akwai saura ke na kasa amma ta ana bayani kuma kana ganewa abin da ake wani a bayani ta wani shi ake ta kwakwallo a kaifin hankali duk bayanin za a yi <laughs> eh suka ce wannan yaran suka ce zai zama wani eh? su dai sun ce zai zama wani abu nan gaba eh, eh amma dai zai zama abu wani gaba nan gaba ka mai wannan littafin kan shi kun ya yi rihila imamu jarimi imamu jarimi kan shi ya yi rihila yi tafiye tafiye tewa daga cikin malamai wanda ake sanawa wanda ya yi yawon neman ilimi to malamai suna da babu kamar imamu jarimi malamin sunna ne ya yawo don tattara hadisai na manzan Allah ai daga jin wannan littafin ka san wannan mutumin ya san menene manzan Allah ya san menene sunnar manzo Allah farkon ma abubuwan da ake karanta yadda yake kawo waɗannan hadisan daga ji ma ka san malami ne na hadisi ya yi wace ya wace sosai to akai ya zama malam ba ya zama malam yana karantar ba yana malam yana karantarwa abinci shi ya kare ka san mutanen da ba wasu da haram hmm. har ka suke nema a yanzu baka ce muku sai an gaba da ne da zuhudu sai an gama da zuhudu tsantsani tsantsani na abin da za ce yana da makaranta da almatirai yana karanta da su abinci ya kare ka a gidan shi sai cewa wani malami a cigabar karatu zai yi bulaguro kawai sai ke da ya tashi ya lula ya tafi duk garin da ya tsaya indiya kurkusan garinsa ne an san shi kuwa ne ne tun daga bukara sai da ya zo misra da ya zo misra ya zo birni ai kamar daga magare ka tashi gaje ya yami in ba a yi ka gama da wannan magare wasan ka duk kudin ka yanzu gaje a yami in ba kowane zanka sai dai ina faɗin garin ku wani a garin su mai kudi ne haka ne yanzu a yami sai ka wato cikin kasuwar garin marshe ku yi ta gogayya da mutane wasu ka zama suka sani wani ya kaɗe ka ba to kawai kamar haka sai ya je musara ne ya bar wanda zai ci gaba da karatu yanzu da ya zo masara me yayi duka wannan manyan garin sai mai da su gefe guda rawani sai mai da shi gefe guda sai nemo yan shara sai sa sai nemo hula dangura sai sa sai yake yawo yake yawo sai je tarra wadansu mutane suna gini sai ya ce musu da Allah neman abinci na hoto ko da samu aiki sai masu ke ce wallah da ba lebura ya mana kadan muna neman lebura shiga kama aiki sun ja ba suna neman lebar guri su dole wani guri malam sai kama ana tayar aiki kwana da kwanuka ana aiki ana aiki wata da watanni da malam ana ɗora mai birki a ka musamman kowa ne ne kawai nan sai mai gidan irin masu arziki ne ne fitattun masu arziki kuma ga alfahari sai ya zo kawai ya shata a kan titi sai an shigo gidan shi na gidan shi shigo titi ba an yi ba inda ake yin ka sai ya wani wuri ya katanga ta bi sai imamu darin ya ce mai alhaji ne eh, nan gurin bai kamata ba a ya katanga a nan gurin an shigo titi titi kuma na gwamnati ne sai ta kai wannan shi sun gobiya ka bari rinta ka zama alƙalin musara ka kama ni ka daure ku sha maka danka shi gwanin masu kudin da koyar gurinsu aka ja ka aka kare aka tada gini sosai a kare Libra yana yawo kawai sai zai tarar wani wuri ana wa'azi kawai sai zai duk girman malitu shi da ya tarar ana wa'azi shi ba ya zamna sai yake tauraron wa'azi shi kenan mai ma'azi wa'azi alƙali ne ya saurari wa'azi ya ƙare sai shari'a ta kama za a wa wani shari'a hukunci ya kama wato za a yanke mashi hannu za a yanke wani bawa Allah hannu alƙali da ya ƙare bayani ya ƙare bayani ya ƙare bayani aka datse mashi hannu to za a ba da raƙumi 500 diya idan aka yanke ma hannu haka ko a faɗa ko a wani ba aka datse ba hannu za a ba da diya raƙumi 500 sai ce to ma ba da haƙo da ya tafi ruwa dinar yanzu kuma mine ne sanya don na ɗauki abu ruwa dinar kuma za a yanke ba hannu me yasa ina so ka ba da amsa da aya ko ƙur'ani mine ne yasa za a yanke hannu gashi kwa wato in mutum aka datse mai hannu diya abin da ake badawa rakuri 500, biyar yanzu kuma a rubu dinar za a yanke hannu da kamata a ya zama egal ko ya zan daidai wa daida ya zan wajen yanke hannu ma ya kai mai ya kai rakuri 500 biyar kan a yanke hannu abin da yake nufi kenan malam ya shiru lebura daga ta gefe guda sai ce Allah ga wata mala eh ga wani babu zai dan faɗo wani abu ya ce babu laifi ai addinin musulunci ba wani ɗan gari ba bako faɗo wani abu sai ya ce wannan abin da yake tambaya ina ga inda zai iya kulawa fi amanati agalaha wa arkasha zillar kiyanati fa ba hamhi kibatar bari malam bako ya ba da amsa ya ce ai abin aure ne akwai bambanci wa tsakanin ha'inci da kuma amana ya ce zullun amana izzun amanati girman amana aga hawa wa arkasa shi yake sa hannu ya yi shi yake sa hannu ya tsada amana ita ce take sa hannu ya tsada kuma ita ce take sa hannu ya arha ya ce zullul kiyanati wulaƙanci na ha'inci da yi shi ya sanya ha'inci da yi shi ya sanya kawai a rubu dinar ake yake shi kuna fahimta zullul kiyanati sai ce fafaha ta albari. ya ce sai ku fahimci kawai hikima albari kenan allah ke na shi ne albari sai ku fahimci hikima ta Allah ne albahar alƙali sai ce aibin ta ci ba alkali. alƙali wannan bakon ya eh, kai ya kamata ka zama alƙali ana zama a lokaci guda ana kuri alƙali na <laughs> to bayan Allah imamu jarumi sai ya tuna da shi ma wancan abin da wancan mutum ya gaya mai shi ban ya faɗai so yake kawai samu ɗan abin da zai dawo gida <laughs> a cikin barkaratu karatu amma sai ga yanzu ga wata kafa ta samu inda zai rama inda zai rama abin da alhaji mishi shi ke da aka yi taru aka ce ai wannan bako za a rada alkali ba an yi alkali ba ilimi sai aka nada imamu jarumi a zama alkali a kawo kaya na alkalanci aka da komi da sanda da ta girma duka da yawa ya ce to jama'a ku ta yi za mu fara aiki kawai sai aka ɗauko titi ana tafiya alkali ana tafiya ana tafiya a fiyo nan a fiyo nan gudu sai aka zo da aka zo daidai gidan sai ce ina gidan ina mere gidan alhaji zo a gushe ma da gaban shi nan ke nan alkali nan ke nan ya ce gidan ka da ya shiga titi rushe shi za a ya ce ba komai alkali a rushe a rushe ya ce ina ne barori aka ce gasu ya ce bakin nan a rushe alkali yana tsaye da mutane aka zubta katangar ta shiga titi ya ce a sa igiya a daidaita gidan alhaji da gidan kuma a daidaita aka daidaita aka sha foundation sai da ya ga an fara gini sa a tata sai ya ce alhaji eh, ne ya ce ka da hekaran jiya wanda kace in ya zama alkali ya ce ni ne ni ne ka da jiya wanda kace in na zama alkali in zo a rushe nan <laughs> Allah ya nuna ba aya kamun mi kamun kibuta da bismillah an gane ko bari mu shaida mace karma ba eh suka ce wannan yaron suka ce zai zama wani eh? su dai sun ce zai zama wani abu nan gaba eh amma dai zai zama abu wani gaba nan gaba ka gani mai wannan littafin kan shi kun san yayi rihila imamu jarimi imamu jarimi kan shi yayi rihila yayi tafiye tafiye tewa. daga cikin malamai wanda ake sana wanda ya yi yawon neman ilimi to malamai suna gaba babu kamar imamu dari malamin suna ne ya yawo don tattara hadisai na manzan Allah ai daga cin wannan littafin ka san wannan mutumin ya san menene manzan Allah ya san menene sunnar manzan Allah farkon ma abubuwan da ake karanta yadda yake kawo waɗannan hadisan daga jima ka san malami ne na hadisi ya yi ya ya wace sosai to akai ya zama malam ba ya zama malam yana karantarwa yana malam yana karantarwa abinci shekari ka ta mutane da ba lotsa da wancin haram har ka suke nema a yanzu muka ce muku sai an gama da ne da zuhudu sai an gama da zuhudu tsantsani tsantsani na abin da za ka ce yana da makaranta da almajirai yana karanta da su abinci ya kare kam a gidan shi sai ce wani malami a ci gabar karatu zai yi bulaguro kawai shi kira sai tashi ya lula ya tafi duk garin da ya tsaya inda ya kurkusan garinsa ne an san shi kuwa ne tun daga bukara sai da ya zo misra da ya zo misra ya zo birni ai kamar daga magare ka tashi ka je yamin ba ya yi ka tare ba ka gama wadda magariwa zanka duk kudin ka yanzu ka ji a yame ba ba wani zanka sai dai ina kwa ɗan garin kwace wani a garin su mai kudi ne haka ne yanzu a yame sai ka wato cikin kasuwar garin marshe ku yi ta gogayya da mutane wasu ka zama suka sani wani ya kaɗe ka ba to kawai kamar haka sai ya je musara nan ya bar wani da ci da karatu yanzu da ya zo musara me yayi duk wannan manyan garin sai mai da su gefe guda rawani sai mai da shi gefe guda sai nemo ya shara sai sa sai nemo hula dangura sai sa sai yake yawo yake yawo sai je tarra wadansu mutane suna gini sai ya ce musu da Allah neman abinci da hoto ko da samu aiki sai masu ke ce wala da ba lebura ya mana kada muna neman lebura shiga a kama aiki su da ba suna neman lebura guda su dole wani guri malam sai kama ana tayin aiki kwana da kwanuka ana aiki ana aiki wata da watanni da malam ana ɗora mai birki a ka musamman kowa ne ne kawai nan sai mai gidan irin masu arziki ne ne fitattun masu arziki kuma ga alfahari sai zo kawai ya shata a kan titi sai an shigo gidan shi na gudu gidan shi shigo titi ba an yi tare ba inda ake yin ka aka tada gini sosai a kare lebra yana yawon kawai sai zai tarda wani wuri ana wa'azi kawai sai zamne duk kirman malin shi da ya tarda hana wa'azi shi ba ya zamna sai yake tarda wa'azi shi kenan miyin ma'azi alƙali ne ya saurari wa'azi ya ƙare sai shari'a ta kama za a wani shari'a hukunci ya kama wato za a yanke mishi hannu za a yanke wani bawa Allah hannu alƙali da ya biya da ya biya da ya biya bayani